चरा चरात तूच तू ह्या सृष्टीचा आधार तू ठेवनी माथा नमन तुला गणनायका देवांचा तू देव अधिपती मोरया देवांचा तू देव गणपती मोरया देवांचा तू देव अधिपती मोरया देवांचा तू देव